Superbotereak izan nahi dituzu? Botere txuek nokeatzeko superpuzkarra! Xenofobiaren kontrako baratxuri atxa! Machistak desegiteko listoazido likatxua! Bankoak suntsitzeko supermokordo leher Egin Egin kakaeroi! Urtean, hogei euroren truk kakainzonako bazkide. Non? Kakainzonako webgunean, kakaeroi atalean.